всякий случай я взяла водичку, если будет уж сильно сладко. кажется, что после этого сладкое, наверное, не буду кушать. прям чуть-чуть ты знаешь, каковы мои ощущения. Возможно, ты тоже попробуешь. И обязательно напиши в комментариях свое мнение, насколько тебе было вкусно.